કેવો યાદ માને મારી રાધા પ્યારી રાધા કેવો ઓ રાધાજી માને કેવો યો કેવો યાદ માને મારી રાધા પ્યારી રાધા કેવો ઓ રાધાજી માને કેવો યો थोरो कोई सीज राजा अड़की कोनी नकराली कराली ओ रानी ले लो ओ राजा जी मुरली ले लो यो अरे थोरो कोई सीज राजा अड़की कोनी नकराली कराली ओ रानी ले लो ओ राजा वेम वाली बात राधा अड़गी राखो तेरे आगी राखो मुकट मारा मातारी निशानियों अरे वेम वाली बात राधा अड़गी राखो तेरे आगी राखो मुकट मारा मातारी निशानियों छोड़ो छोड़ो राधा इन बात ने छोड़ो आ बात छोड़ो छोड़ो राधा जी बात छोड़ो यो अरे छोड़ो छोड़ो राधा इन बात ने छोड़ो आ बात छोड़ो खेलो मारे संग राधा खेलो यो चलो पर यार गावे ईसा पाटी ईसा पाटी गावे यो कन्हैया वाली प्रीतियो अरे सैलो संग गावे ईसा पार्टी या ईसा पाटी गावे यो कन्हैया वाली प्रीतियो